Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat subscribe itu gratis, gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Asyik. Hey sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu Hei sayangku, Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari tidak dari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari, tidak dari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari, tidak dari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu tidak dari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari, dari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari, dari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari tidak dari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari tidak dari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari tidak dari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari tidak dari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu Hei sayangku, ini aku Shanti Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku Shanti Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku Shanti Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik. Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik Berbagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Berbagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Berbagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Tiga dari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Tiga dari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Tiga dari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Tiga dari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Tiga dari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Tiga dari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Tiga jari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Tiga jari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Tiga jari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Tiga jari di hatimu Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu Hei sayangku, Hari ini aku cantik sebagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik sebagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik sebagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku hari ini aku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Berbagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Berbagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Berbagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hei sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hei sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hei sayangku hari ini aku cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Tiga dari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Tiga dari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Tiga dari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik bagai bidadari bidadari di hatimu Hei sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu Hei sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu Hei sayangku hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Berbagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Berbagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Berbagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Syair bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Sebagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku, hari ini aku cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik Bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik Cantik bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik cantik bagai bidadari bidadari di hatimu hey sayangku hari ini aku cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu.